Доброго дня вам, шановні друзі! Вітаю вас із бажанням берегти себе від хвороби, від гріха і від магії духовних, е, верніше народних цілителів. Минулого разу ми з вами говорили про те, що дії е, церковного таїнства і екстрасенсорики різні, а духовні їхні вектори їхніх діянь вкрай протилежні. Але тут ось чому річ. Для окультиста оці доводи вони не зрозумілі. І вони дуже не непереконливі. Чому? Тому що окультист, цілитель, намагається свого співбесідника витягти на поняття енергетики. Православний місіонер, як правило, від них усіма сил відмахується, мовляв, все це від бісів, і енергії теж бісівські. В результаті виходить, їхня розмова відбувається на різних мовах. Кожен залишається при своїй думці. Але якщо, за словами апостола Павла, не гріх з іудеєм, будь-як іудеї, щоб придбати іудеїв, то може і варто нам православним теж вести діалог на мові поняття енергії, якщо це поняття є єдиним таким адекватним для нашого спілкування. Тим більше, слово енергія воно добре закріпилося в православній традиції, зокрема в ученні Григорія Палами про е, божественні нетварні енергії. І ми дійсно, ми, християни, шукаємо енергію нематеріальну, але на яку підвернеться, а та, яка сходить з небес, енергія Божої благодать. І метою життя християнина, як ще казав преподобний Серафім Саровський, є стягання Святого Духа Божого, тобто, на моїй богослові, Його нематеріальної енергії. До самопізнання і енергійного самодосконалення призивають нас і нецерковні вчителі містики. Вони правдиво кажуть про те, що у людині є безліч нерозкритих, неуявних, чудових здібностей, для чого вони закликають е, е, їх розкрити і направити, звичайно, на благо собі і людям. І далі вони закликають повірити в свої потенційні можливості, в свою могутність, швиденько розкрити їх і е, вразити весь світ своєю чудодійністю, декому це дійсно вдається. Але питання, яка енергетика? подібних таких великих проривів і досягнень. Що спільно, у, скажімо так, у православії і в окультизмі? Це та віра, це ключ дії. В православі віра в Христа, у Господа, а там є е, віра у самого себе. Ось і ця віра, вона здатна зламати духовну, благодатну блокировку, цей захист, який існує в будь-якій людині, і тоді людина потерпляє в темничний механізм своїх е, різних енергій і взаємодій. Від радості, від радості дух захвачує. Тепер може робити те, що іншим не під силу. От. Ну, Напрошується приклад з, з таким е, хуліганським хлопцем, який знаходить ключ від е, шафи, за дверима котрими лежать гроші, солодощі і коштовні речі. Ну, як правило, в таких випадках знаходяться старші друзі в лапках, які знають, як можна ними скористатися. І дійсно, невже е, демон прийде мимо ситної кормушки? Е, і споковічний вбивця потрощить щирі запаси екстрасенса, е, запаси щирого екстрасенса, який і не підозрює, куди, в які зокрема, в які засіки входять його випромінювання небували потужності. І обгладнівши свою жертву, він, оцей безтілесний комбінатор, пропонує аналогічні дії своїми людьми. Коли екстрасенс починає розуміти щось неладне, якщо він намагається Е, кинути свої магічні тактики, то біс його лишає як вийдену шкарлупину. Проте і церква і таких калік підбирає. І шлях е, е, відновлення, або, як зараз кажуть, духовної реабілітації тривалий і дуже болісне, але проте навіть болючі лікування, ще воно з порівняння з процесом духовної смерті, ентропією душевних залишків. Дуже непросто, як свідчить досвід, зійти екстрасенсу і шляху магії, тому що біси на нього тиснуть, і е, оскільки екстрасенс є відмичкою до е, до ключем, ключиком таких до душ інших людей. І універсальним таким масовим засобом є цілительство і його оператор гіпноз, яка енергетика, який механізм оцих всіх дій? Дуже простий. Він розрахований на саме молодший духовний вік, тобто на духовний бізнес. Знаходиться добрий дядько, який пропонує такому цьому малюку, так, його так називаємо, е, безліч е, безліч цукерок, які заховали від нього, так би мовити, жадібні батьки. Це дитинча. Саме заключа цьому Е, е, цьому цілителю. І таким чином всі коштовності, всі ціні речі складаються в мішок, а хлопця тішать омрійним числом цукерок. Що ж тоді відбувається? Як розподіляти це все енергетика, якою так довірилася нещасна наївна душа? Левина доля припадає безплотному рекетиру. Трохи прибадай екстрасенсу для його натхнення на подальші подвиги, і лише незначна така е, жалюгідна е, доля, як приманка, кидається для покриття е, енергійного дефіциту на відрізку соматичної патології. І уявність подібних сілень очевидна, про що свідчить досвід, особливо після сеансу Кашпировського. Неможливо вирішити питання голоду, з'їдаючи своє власне м'ясо. І процес цього виснаження цих духовних запасів, витягнутих завдяки цим сеансам, приходить до е, такого стану до душевної ентропії, коли людина стає духовною, безхребетною і аморфною. Отже, для збереження свого духовного здоров'я ми потребуємо перше віри у Христа, і друге невір'я у дії магії и, и, і будь-якого окультизму. Ні Христос, ні його послідовники ніколи не цілювали всіх підряд поражаним чином. І тому, якщо нам погано, то треба хоча б е, не повторювати гріх, щоб не стало з нами чого гіршого. Тому подих християнина не полягає ще й в тому, щоб собі задати питання, що зі мною відбувається? Чи моя душа живиться Духом Божим, чи мертвиться духом злоби піднебесної?